Ahora que además Vila de Cans está creciendo mucho, eh, pues queríamos continuar estando aquí para los próximos 18 años, entonces teníamos que prepararnos eh, para justamente ese futuro y entonces hemos reformado los dos hoteles y entonces darles las identidades de marca propias de lo que es la marca a día de hoy, en Ibis Budget muy orientada al deporte, con lo cual buscar sobre todo grupos deportivos y luego en Ibis darle ese toque que va alrededor de la música. ¿no? Entonces pues, esperamos hacer muchas animaciones, conciertos de los que se beneficiarán también nuestros clientes de Ibis Budget. ¿no? Y entonces eh, en Ibis también teníamos esa idea de hacer una reforma que fuera sostenible a largo plazo. Es una ciutat que està traient moltes persones. Els hotels són un servei molt important per la ciutat, perquè primer per les empreses que venen, eh, són moltes empreses multinacionals que treballen arreu del món, per tant que tenen visites d'arreu del món i d'arreu d'Espanya eh, contínuament, i per altra part també la proximitat de Viladecans amb Barcelona eh, ens dona moltes possibilitats per generar una, un potencial turístic. Aquesta va ser una de les primeres apostes de la ciutat a nivell hoteler i el que és important és la, la, la, la continuació d'aquesta aposta amb una inversió important per remodelar l'hotel també i per parlar amb la ciutat per veure quines sinergies podem tenir i quins elements podem treballar conjuntament.